Vai. Hoje vamos jogar Mortal Kombat Trilogy, versão de Playstation. Ao combate! Eu vou escolher Shiva. Shiva. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Choose your destiny. Superb. E o primeiro combate contra Scorpion. beleza. Wins. Fight. Beleza. Acabe com ele! Yes, joga no ar! Shiva wins. Não esqueça de deixar seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. E respondo na medida do possível. Fatality. E agora, Ermac! Fight! Opa! Shiva wins. Fight! Só socão! Ah, acabe com ele. Shiva wins. Fatality. E agora, Noob Saibot. Fight. Ah, maldito. <laughs> Isso, pra cima dele. E agora, Reptile! Flawless victory. pregou ele no chão. Shiva wins. Fatality. E agora, Liu Kang. Fight. Oh, beleza! Flawless Victory! Flawless Victory. Fight! Ih, legal, dá pra dar balão nesse jogo aqui. Nos outros isso não é possível, a máquina sempre vai dar balão em você. Ih, cuidado com o degrau! Shiva wins. Fatality. E agora a Sônia. Fight, Isso, pega biscate! Acabe com ela! Shiva wins. Fight! Ah, maldita! Ah, vamos ver como ele é por dentro. Shiva wins. Fatality. E agora a Cannon. Pulou já sabe. Subindo. Shiva wins. Flawless victory. Fight. era. E toma brutal. Shiva wins. Flawless victory. Brutality. E agora vamos para o Endurance. Começando por Ermac. <laughs> Isso! E agora Milena, ou Milina, ou Bailina, chame como quiser. Morreu. E agora Sub-Zero. Acesse nosso servidor do Discord. Lá você fica por dentro de todas as novidades, pode trocar uma ideia e ainda pode participar dos vídeos. É só acessar o nosso Discord. Link vai estar na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. <laughs> Isso, pra cima dela! Pula em cima! <laughs> Shiva wins. Brutality. E agora? Goro e Quintaro. Ih, será que a Shiva consegue encarar esses dois grandalhões? Vamos descobrir! Ah, moleque! Wins. Isso, mostra pra eles quem é o verdadeiro chefe do jogo. aqui onde você pensa que vai. <laughs> Shiva wins. E agora, Motaro! Fight! Ah, seu desgraçado! E toma socão! Isso! Shiva <laughs> wins. <laughs> Ah, dá pra ganhar dele só no gancho. Fight. <laughs> Ah, já era. E agora, o combate final. Shao Kahn! Fight. Vai, magia nele. Ah, seu desgraçado. Ah, isso não vai ficar assim, não. Vamos. Isso, vai. Miserável. Desgraçado! Isso, fica rindo, miserável! Acha graça disso? Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Fogo nele, fogo! Isso! Já era! por último ri melhor. E agora, salve-se quem puder! O Mega Endurance! Começando por Noob Saibot! Well done. E agora Scorpion. Sub-Zero. Fica frio aí. E agora Urban. E agora Smoke. Agora Chameleon! Opa, opa, opa, opa! Ha! Shiva wins. Beleza! Vamos lá! De novo! miserável! Ah, no finalzinho. Ah, vamos lá que é pra decidir.